mugi ku ngalaksanakan syukur bin nikmatkalayan hidmat bilangkala jual aja nabi pada ajja kode karena. Istirahat pemerintahan di Anjur Anu Kamasur Panggung Panisan Dua belas diuli Tanggal nu abah Di Cianjur musuki muki Seni budaya na Luhung ajena kasema Luhung di pagiri-giri cali Pagirang-girang tampian Orang lempangken panik sangkan panggih jeung kabagjaan areudeup saegal sabobat sapihanea manajan urang beda jadi hiji manajan teu hiji tapi ngadeg. sadaya haraje useur pamarentakan urang rojo bangunan di Cianjur akan Cianjur ngawujud jadi Cianjur nu tepi jempling tolong rampok nu digara belas Juli tanggal nu abadi di DPL dina kepung tahunnya kareus sujud syukurna kuyasana pajuangna alam endah di Cipapaes gunung gede udagan harpat buddayanalunggu ajena Somia atasnya manga